Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada Kali ini saya akan membacakan daripada ayatul hifdi Yaitu ayat perlindungan Yang mana mudah-mudahan dengan wasilah ayat ini kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حافظات للغيب بما حفظ الله بما استحفظوا من كتاب الله إذا خلفتم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ويرسلوا عليكم حفظه وما أنا عليكم بحفيظ وما جعلناك عليهم حفيظا والحافظون لحدود الله إن ربي على كل شيء حفيظ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون إني حفيد عليم فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ونحفظ أحوانا وما كنا